Aku terbangun dari mimpi panjangku malam ini Ku ingin kau tahu hadirmu bukan untuk diriku Aku tak bisa berbalik Dari apa yang aku katakan Dengarlah, ku tak bangga meski dirimu lah penyebabnya meski dirimu lah penyebabnya depan kita berdua Sumpah dari hati kau sungguh manis Oh sempurna, cantik mempesona Tak akan ku lupa Tapi apa daya jika kau tak punya rasa yang sama Kadang bila like I'm nothing but God bless Berhenti berharap lani It's so hard but it's about my heart Aku akan menyerah karena ini percuma Cukup lelah berjuang untuk dia Tak bisa ku miliki